मार्केटिङ गर्ने भइसके पछाडि अनलाइनमा चाहिँ दुई किसिमको प्रोग्राम हुन्छ है एउटा किसिमको प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको पन्जी स्किम स्क्याम भन्छु है एउटा किसिमको प्रोग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्किम स्क्याम हुन्छ टाइपको जस्तो म थोरै यहीँबाट तपाईँलाई कन्टिन्यू गराउँछु अनलाइन प्रोग्राम चाहिँ विशेष गरेर दुई किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ स्किम स्क्याम भन्छ यसलाई होइन अर्को भनेको चाहिँ भर्सेस तपाईँको चाहिँ स्किल भन्छ यो पनि चाहिँ स्किम स्क्याम भनेको चाहिँ तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला जस्तो चाहिँ तपाईँले आउनुहोस् बिजनेस गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दस महिनामा तपाईँले पैसा हाल्नुभएको चाहिँ दुई लाखको चार लाख हुन्छ चार लाखको बिस लाख हुन्छ टाइपको वाला हुन्छ क्या जुन चाहिँ जुन चाहिँ त्यो रियालिटीमा हुँदैन क्या बुझ्नुभयो नि त्यो एउटा किसिमको प्रोग्राम चाहिँ त्यो किसिमको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पन्जी स्किम स्क्याम अथवा यस्तो पनि हुन्छ आउनुहोस् रे राज सर आउनुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईँले दुईजना मान्छेलाई जोइन गराउनुहोस् अनि त्यस पछाडि जोइन गराइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो लेभल एचिभ हुन्छ यो प्रफिट हुन्छ भन्ने टाइपको वाला पनि हुन्छ अर्को किसिमको है त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेटवर्किङ तपाईँले नेटवर्किङ शब्द सुन्नुभएको छ नेटवर्किङ यो नेटवर्किङवाला टाइपको प्रोग्रामहरू पनि बजारमा हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ त पन्जी स्किम स्क्याम भन्छौँ होइन यिनीहरूको काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेलाई लोभ देखाउने प्रलोभन देखाउने अनि त्यस पछाडि अन्त्यमा केही पनि हुँदैन यो वाला प्रोग्राममा है हामी चाहिँ यो किसिमको प्रोग्रामबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि राज सर अवेर गराउँछौँ हामीले कुनै पनि ponzi scheme scam program promote गर्दैनौँ हामी चाहिँ skill based program promote skills भनेको चाहिँ नेपालीमा सिप भन्छ जस्तो हो सिप भनेको के त भन्दाखेरि हजुरसँग जस्तो कुनै भनौँ न तपाईँले कुनै कुरा जान्नुभएको छ तर त्यो जानिसके पछाडि तपाईँसँग त्यो कहिले पनि खोसिँदैन क्या त्यो सिप भनेको सधैँ तपाईँको लागि हुन्छ क्या है यो पञ्च स्किम स्क्यामवालामा जोड्नेवालामा अथवा पैसा डबल हुनेवालामा न स्किल सिकिन्छ न पैसा कमाइन्छ तपाईँको चाहिँ यत्तिकै मान्छे हावामा हिँडिराखेको हुन्छ हावामा चाहिँ कुदिराखेको हुन्छ तर हामी त्यो हामी त्यो चाहिँ गर्न चाहँदैनौँ भनौँ न हामी हामी हामी अब एज अ तपाईँ पनि अब मल्टिभर्सिटीको पार्टनर हो तपाईँ हामी म एउटा सिनियर पार्टनर हो तपाईँ जुनियर पार्टनर हो अलिकति मैले धेरै इन्टरनेट मार्केटिङको विषयमा पढ्दैछु बुझिराखेको छु अब बिस्तारै मेरो लेभलमा तपाईँ पनि आउँदै जानुहुन्छ फरक त्यति मात्र हो होइन हामीले हामीसँग एउटै अपर्च्युनिटी छ एउटै प्लेटफर्म छ एउटै बिजनेस छ द्याट्स इट अब स्किल बेस्ड प्रोग्राम भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो हो तपाईँसँग चाहिँ अनलाइनको चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ अफिलिएट बिजनेसको चाहिँ स्किल्स छ तपाईँसँग चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ स्किल्स छ तपाईँसँग चाहिँ अन्य तपाईँको ग्राफिक डिजाइन होला होइन ग्राफिक डिजाइनको होला अथवा चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ भिडियो एडिटिङको होला होइन अथवा चाहिँ तपाईँको तपाईँसँग चाहिँ वेब वेबसाइट डिजाइनको होला यो किसिमको स्किल्स तपाईँसँग हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ पर्फेक्ट हो हामी अपकमिङ डेजमा यही कुराहरू सिक्दै जान्छौँ क्या राज सर बुझ्नु भयो नि अब स्किल बेस्ड प्रोग्राममा यो बाहेक तपाईँको अरू के के अप्सनहरू हुन्छ त भन्दाखेरि हामी हेर्छौँ सबभन्दा फर्स्टमा जस्तो तपाईँको चाहिँ ब्लक चेन भन्छ होइन ब्लक चेन पनि तपाईँको चाहिँ अनलाइन बिजनेसकै एउटा चाहिँ राम्रो क्षेत्र हो ब्लक चेन अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ ड्रप सिपिङ भन्छ होइन ड्रप सिपिङ बिजनेस पर्छ यो पनि अनलाइनकै एउटा चाहिँ क्षेत्र हो अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ इ कमर्स बिजनेस भन्छ यो पनि अनलाइन क्षेत्रको एउटा से क्षेत्र हो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन फ्रिल्यान्सिङ भन्छ होइन फ्रिल्यान्सिङ बिजनेस भन्छ यो पनि अनलाइन क्षेत्रकै एउटा चाहिँ सेक्टर हो है यो चाहिँ मोस्टली तपाईँको चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ तपाईँको बढी स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू चाहिँ यही किसिमको प्रोग्रामहरू हुन् थोरै इक्जाम्पल हामी हेरौँ जस्तो यसको चाहिँ डेटा हामी चाहिँ तथ्याङ्क केही डे तथ्याङ्क चाहिँ हामी हेरौँ जस्तो एफिलिएट बिजनेस आजभन्दा करिबन तपाईँको चाहिँ अहिले नेपालमा त्यति त्यति धेरै हाम्रो यो एसियामा अझ आजभोलि बिस्तारै यो प्रचलित हुन थालेको छ होइन तर मोस्टली चाहिँ यो अफिलिएट यो कुराहरू बढी चाहिँ युएस युरोप यो कन्ट्रीहरूमा डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ बढी यो यो किसिमको प्रोग्राम हुन्छ है राज अब हामीले यो हेरिराख्दाखेरि यसको मार्केट क्याप कति छ त होइन यसको चाहिँ टोटल मार्केट भ्याल्यु यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि मार्केट क्याप भन्छ होइन आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ अफिलिएट मार्केटिङ बिजनेसको चाहिँ अफिलिएट मार्केटिङ बिजनेसको चाहिँ मार्केट क्याप कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ पहिला पहिला यो देखाउँथ्यो सेभेन्टिन बिलियनको चाहिँ मार्केट क्याप छ होइन भन्नुको मतलब जस्तो यो एफिलिएट मार्केटिङ भने त एउटा क्षेत्र भयो नि त राज्य है जसरी हामीले अब डक्टर भने जस्तै डक्टर भने जस्तै एफिलिएट मार्केटिङ मार्केटर हामी चाहिँ एफिलिएट मार्केट एफिलिएट सेक्टरमा काम गर्नेलाई के भन्छौँ एफिलिएट मार्केटर होइन त्यस्तै अब हो के अरे तपाईँको चाहिँ लयर भन् भने जस्तै तपाईँको चाहिँ लयरले कानुनी पेसामा चाहिँ काम गर्छ भने हामी डिजिटल मार्केटिङमा मैले काम गर्छु अथवा तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त पछाडि चाहिँ डिजिटल मार्केटर भन्छ तपाईँलाई होइन हो यस्तै यस्तै तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ क्षेत्रको चाहिँ यसको चाहिँ मार्केट क्याप आज संसारभरिको चाहिँ टोटल हेर्ने हो भने कति रहेछ त भन्दाखेरि सेभेन्टिन बिलियन डलरको मार्केट क्याप रहेछ है सेभेन्टिन बिलियन डलरको चाहिँ एउटा चाहिँ मार्केट क्याप भएको यही मार्केटमा चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त काम गर्छौँ क्या राज सर है यही मार्केट क्यापमा चाहिँ हामी चाहिँ अपकमिङ डेजमा काम गर्छौँ अर्को डिजिटल मार्केटिङको हामी हेरौँ डिजिटल मार्केटिङ भने फेरि छुट्टै अर्कै इन्डस्ट्री हो हजुर एकदम सिम्पल म फेरि पनि हजुरलाई सिम्पल बुझाउँछु तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् मानव एफिलिएट मार्केटिङ मार्केट मार्केटर भनेको मार्केटिङ भनेको चाहिँ डक्टर भने जस्तै हो होइन डिजिटल मार्केटर भनेको चाहिँ लयर भने जस्तै हो सजिलो बनाउनको लागि मैले तपाईँलाई यो बुझाउँदैछु है अब यो ब्लकचेनमा काम गर्ने भनेको चाहिँ अकाउन्टेन्ट भने जस्तै हो होइन के अरे ड्रप सिपिङमा काम गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाइलट पाइलट भने जस्तै हो होइन इ कमर्स बिजनेसमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मानौ तपाईँको चाहिँ इन्जिनियर भने जस्तै हो होइन यसरी तपाईँले एकै ठाउँमा तपाईँ नै लयर पनि सिक्नुहुन्न तपाईँले तपाईँ नै इन्जिनियर तपाईँ नै डक्टर त्यो त पसिबल छैन नि त पसिबल छैन नि त वान टु एनदर एकदेखि अर्को हुँदै जाने हो नि त यस्तै यो क्षेत्रहरू भनेको चाहिँ आफैमा ठुल्ठुलो एउटा क्षेत्रहरू हो एफिलिएट बिजनेस भनेको आफैमा एउटा क्षेत्र भयो तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ भनेको आफैमा एउटा जस्तै डक्टर भनेको आफैमा एउटा ठुलो पेसा हो होइन सम्मानित पेसा हो लयर भनेको आफैमा एउटा सम्मानित पेसा हो तपाईँको इन्जिनियर भने आफैमा सम्मानित पेसा हो भने जस्तै तपाईँको चाहिँ यो एफिलिएट भनेको छुट्टै एउटा क्षेत्र हो अनि त्यस पछाडि तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ भने छुट्टै एउटा सेक्टर हो ब्लक चेन भनेको छुट्टै एउटा पेसा हो ड्रप सिपिङ भनेको एउटा पेसा हो होइन यो छुट्टा छुट्टै इन्डस्ट्री हो यति कुरा क्लियर हुनुपर्छ है त राज सर यो छुट्टा छुट्टै इन्डस्ट्री हो तर के छ भन्दाखेरि यो इन्टरनेट बिजनेस नै भएको हुनाले एक अर्कामा चाहिँ के छ कनेक्टेड चाहिँ छन् यति कुरा चाहिँ तपाईँ बुझ्नु होला जस्तो हो के अरे चाहिँ यो लयर डक्टर खासै यिनीहरूको इन्टर कनेक्टेड छन् छ छैन थाहा छैन तर यो इन्टरनेट मार्केटिङमा यिनीहरू छुट्टै छुट्टै तपाईँको चाहिँ सेक्टरहरू भए तापनि यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एक अर्कामा चाहिँ इन्टर कनेक्टेड चाहिँ छन् है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अपकमिङ डेजमा काम गर्ने भनेको यही क्षेत्रहरू तपाईँ हामीले एफिलिएट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा काम गर्छौँ त्यस्तै डिजिटल मार्केटिङको एज अ मार्केट क्याप हेरौँ न त तपाईँको चाहिँ digital digital marketing market cap आज कति छ भन्दाखेरि digital marketing is project to reach तपाईँको चाहिँ six hundred six hundred seventy nine billion अहिले चाहिँ यसको मार्केट यसको टार्गेट के रहेछ त यसको यो डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ मार्केट क्याप चाहिँ कति रहेछ त six hundred seventy nine billion पुग्ने चाहिँ यसको चाहिँ टार्गेट रहेछ होइन कतै अब यो डिजिटल मार्केट एफिलिएट मार्केटिङ भन्दा पनि ठुलो मार्केट क्याप भयो नि त यो त सत्र बिलियन भनेको त अब कहाँ भयो अब छ सय तपाईँको चाहिँ सेभेन्टी नाइन बिलियन भने त कति छ सय छ सय टाइम्स छ सय गुणा बढी भयो नि त होइन भनिसके पछाडि यो छ एफिलेट डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ टोटल भ्याल्यु आजको मार्केट प्राइस चाहिँ यति रहेछ यस्तै तपाईँको चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि यो ब्लक चेनमा हामी जाउँ यो जस्तो भिडियो एडिटिङको होइन यिनीहरूको आफ्नो आफ्नै क्षेत्र छ तर तपाईँको चाहिँ ब्लक चेनको हामी हेऱ्यौँ भने अलमोस्ट यो ब्लक चेन आजको मार्केट क्याप चाहिँ कति छ भन्दाखेरि टु ट्रिलियन भन्छ क्या टु ट्रिलियन है ट्रिलियन बिलियन होइन ट्रिलियन हजुर ट्रिलियन बिलियन भनेको चाहिँ मिलियन फर्स्टमा अनि सेकेन्डमा बिलियन बिलियन पर्सेन्ट ट्रिलियन होइन सबैभन्दा अनलाइन इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा छिटो बढेको क्षेत्रमध्ये यो हो क्या के अरे राज सर यो अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ लगभग तपाईँको एफिलिएट बिजनेसको लगभग तिस चालिस वर्षको हिस्ट्री छ डिजिटल मार्केटिङको बिस तिस वर्षको हिस्ट्री छ तर तपाईँको यो ब्लक चेनको जम्मा चाहिँ बाह्र चौध वर्ष मात्र यसको चाहिँ इतिहास छ क्या टु थाउजन्ड एट नाइनतिर यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मार्केटमा आयो सबैभन्दा छिटो ग्रोथ लिइरहेको छ कि यो ब्लक चेनले चाहिँ आजको वर्ल्डमा है यो के हो कसरी यसले काम गर्छ हामी सिक्छौँ तपाईँ त्यसको बारेमा चिन्ता नलिनुहोस् होइन बिस्तारै हामी अपकमिङ डेजमा सिक्दै जान्छौँ यो यो क्षेत्रहरू ठुलो छ अब तपाईँको अब ड्रप सिपिङको आफ्नै चाहिँ मार्केट क्याप छ तपाईँको चाहिँ इ कमर्सको आज सिक्सटिन ट्रिलियन भन्छ होइन सिक्सटिन ट्रिलियन ओभर होइन यो के अरे चाहिँ सिक्सटिन ट्रिलियन बढी छ इ कमर्स अब जन्मेको त धेरै भइसक्यो तिस चालिस वर्ष अगाडि नै भइसक्यो होइन फ्रिल्यान्सिङको आफ्नै मार्केट क्याप छ सो